Hola, ara passaré a explicar-vos quin és el nostre punt de vista de l'etapa de l'ESO. Evidentment, l'ESO no és una etapa plana on solament canvien els continguts cada curs, sinó que també és una etapa on es produeixen molts canvis, canvis a nivell de maduratiu, d'hàbits, de, de, de presa de decisions... So, al cap i a la fi són molts canvis que es produeixen que després ajudaran a l'alumnat a, a situar-se en la seva vida adulta. Per tant, nosaltres proposem un recorregut eh, de l'ESO en cada curs on posem el focus en alguns aspectes en concret. Per exemple, en primer de l'ESO és el moment d'arribada, de, de situar-se, d'adaptar-se, d'integrar-se. És el moment on els alumnes han de prendre consciència que el, el seu repte és aprendre a situar-se en el seu propi procés educatiu. Per tant, aquest serà el repte del primer curs, sobretot posant l'èmfasi en aquest adaptar-se, en aquest situar-se i en prendre consciència del propi procés educatiu de cadascú. D'acord? Una vegada ja passem a segon de l'ESO, una vegada ja hem pres consciència, és el moment d'organitzar-se i d'implicar-se de debò. Implicar-se de debò en, a l'hora d'autoregular-se autònomament, implicar-se de debò a l'hora de produir més seriosament i en qualitat. És el moment d'anar a més. I aquí ja ens porta a tercer de l'ESO. Tercer de l'ESO és el moment d'aprofundir en l'autonomia, de, de ser conscient de quines són les fortaleses personals i també quins són els interessos acadèmics futurs. Per què? Perquè és el moment d'orientar-se, és el moment de veure què, què passarà després de l'ESO. Ja ens apropem a l'últim curs, a quart de l'ESO, i aquest és el curs, el moment de donar el màxim. De donar el màxim perquè ja arribem al final del camí, ja és un moment on hem de ser conscients i de les de, on l'alumnat ha de ser conscient de, de quin és el punt, quines són les seues habilitats, quina, que, que, que és, quines són les seues fortaleses que el portaran a encetar un nou camí després de l'ESO. I en principi aquests són els, els focus que posem en cada curs i des de la meva experiència personal, que he anat acompanyant alumnes de primer a quart de l'ESO, realment són focus importants i que creiem que ajuden, a, al nostre alum, ajuden al nostre alumnat a, a ser conscients de, de tots els canvis que es produeixen al llarg eh, de l'ESO i d'aprofitar-los.